تدري انا رقمي كم؟ اسكت يا ما شغال معاي معاي ponto não. नहीं रुक जा यार उसमें और ओवन तक करेंगे भग जाएगा ओ निकल निकल ठीक मार कर हां तूने रश किया पहले